Wakaguno lernatuni kakugainu Le letanaga que coronavirus. Ksechu noo, busquillo, lescachuu. Ujina kibu noo. Yagneini kuuya zuonisa. Chikui gdivinigel yudun alcohol. Chihualenu yaxuji tikairuju bgana liyu. no nakaguno, blida locatel o secretaria de Salud, Legake y la nakaguno. Reu algún cuidado cuinglu.